namun pasti Sulit ku mencari Nampaknya sudah takdir ini Ku terus sendiri Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ku sadar diri jomblo yang teraniaya Oh, oh, oh, ku sadar diri jomblo yang paling hina